Angelin! Ja, nicht. Kanam Karamoğlu stolun üstündeki çam. Aa, biz sürüp koyalımız. Nege sürtüyorsun? Nege sürtüyorsun? Benim ruhsatım yok. Bu yerde sizlerden ayrı akınlardan паролін жазып қойған болчумун чаңга анда тиги тряпканы карап көрбөйм может